Hola a todos, ¿cómo están? Hola Englund subió un video con el Hola Challenge eh, en el cual los desafía a todos a probar tocar un lick durante 14 días para mejorar nuestra técnica. Así que bueno, decidí practicarlo un poco y ver cómo me salía. Vamos a probar el lick en 200 BPM. Hasta ahí va bastante bien. Vamos a probar en 210. Vamos a probarlo en 220. Tengo que sacar el reloj, la concha de su madre. 230. 240. Con... 260. 270. Necesito más velocidad. 285. 300.